所以在这一天的的这个五行之气呢就没有办法流通，而没有五行之气的一个相助状况的时候，普遍如果我们要办大事或者是要做一些决定的时候，自然就不会顺遂了。所以特别要注意的就是，如果你要搬家，或者是说你有一些重大决定，比如说你要去一个新的公司去任职，然后或者是你要做什么重大的决定，包括。 呃，购入车子啊，或者是交大型的交易等等的，那么都不要在四离日这一天去进行哦。同时，在这天呢，也不建议呢在当天去做登记结婚或者是迎娶的相关事项。再呢，就是针对周二这一天，我们会迎接的是夏至，而这个时间呢，会是在我们下午的十七点十五分啊。 那原则上，这也意味的是，我们会开始呢，迎接一个新的气候，而这个气候呢，相对的呢，也会带来一个新的磁场哦。那么在当天的上午呢的十一点十二分呢，我们也会迎接的是下弦。所以呢，针对如果你有想要祈福， 呃，想要针对那个短期间内，比如说在半个月内能够实现的一些愿望，那么你也可以呢，在中午的时候呢，从这个十一点十二分一直到下午的一点的这段期间呢，对着天空的这个太阴哦，也就是我们的月亮哦，虽然你可能看不到，但是呢，我们可以隐约的看到它在哪里，我们就可以对着它呢。 就是双手合十，然后祈求。但是呢，祈求的项目请针对，比如说，呃，我想要处理掉一些麻烦的事项。因为下弦的部分呢，它是针对舍弃，比如说抛开一些不好的这个关系，呃，舍弃一些不好的案子，我能够顺利的处理掉一些，协调掉一些这个。 正在有纠纷的东西，都可以在这个时候呢去做祈福。那么在当天呢，同时也是逢到了吉星易照的日子哦，所以呢，针对如果有想要求嗣、哦，正在准备备孕的夫妻们，不妨也可以在这一天呢，前往到有供奉祝生娘娘、七娘妈，哦，或者是观世音菩萨的庙宇呢，去上香拜拜。 在当天呢，也是很大力，我们可以动土，还有扫射。而这个扫射呢，就是针对我们的居家环境，或者是你的办公环境呢，给它做一个整理以及消毒哦。对我们的整体的运势的一个启程哦，一个转换呢，会有很棒的一个帮助。那么做的时间点，老师会建议呢。 尽量呢是在中午的时候哦，也就是呢，我们可以从十一点啊一直到三点这个区间。为什么呢？因为呢，我们的天地呢到午啊，然后我们的太阳到未，所以呢也意味的是呢，午时跟未时这段时间呢是最大力可以让我们去做一个这个相关的整洁扫射。 好，来让我们呢起一个新的运哦，让我们在夏至之后呢可以旺上一个节气。那同时呢，我会针对哦，尤其是针对属兔子的男性朋友哦。 因为在这一天呢，我们呢逢到了这个太阳星宿呢的一个扶持之下，所以呢，在中午的时候，特别针对属兔子的男性朋友，很大力你们哦，可以做这个零钱捐哦，来达到开运添福田的一个效果。 是针对周三这一天，我们会迎接的是月见土府的日子，因此呢，老师会建议在当天呢是不宜动土的。不过在这一天呢，是很适合针对有些人如果是需要火化、敬塔的相关事项呢，是可以在当天去做办理的。在周四这一天呢，我们会迎接的是天德敬贵的日子，在当天同时也很大力出行。 还有包含祈福哦，所以如果你有要去谈一些事项啊，也很大力可以在这一天呢出门去办。在当天呢，我们的午时逢到了喜神哦，所以如果你想要，比如说要告白，或者是说你想要跟你的厂商谈合约，你想要洽谈事情，你想要做一个 opening。 那么我们都可以在午时的时候呢去做这件事情哦，包含去探访亲友呢，跟人际相关的一个联系呢，在当天呢午时是很棒的，所以可以安排在周四这一天呢有个交际应酬的饭局哦。那么尽量呢就是安排从十一点到一点这个区间呢去谈论主要的内容。 当天也很大力呢，可以就是嫁娶动土，还有问名，还包括就是 on board，也就是副官上任的日子哦。所以在周四这一天呢，基本上大部分的仪式呢都是很大力的。那么在当天，也就是在日落之前呢，老师也会建议呢，我们可以针对我们手上跟脚上的指甲。 呃，有污秽的话，要去做一个整洁哈，或者去做一个修剪，也可以达到除秽除恶的一个效果。另外，在周五这一天，我们逢到的是乌兔太阴日，吉时呢，落到的是午时哦，所以基本上呢，其实在这个礼拜蛮特别的，大部分吉祥的时间点都是在中午哦。那么在这一天呢，非常大力两个生肖的朋友。 第一个是针对属猴子的朋友，因为在当天你会逢到了一马星宿的一个扶持，所以针对你想要改变的、异动的、调整的事情很大力，你在周五呢去下决定，然后去执行。另外呢，针对第二个生肖是针对属老鼠的朋友，在当天要。 我们呢有逢到这个天狗的心术的一个影响，但是呢，这一个部分呢，它是代表是我们在外出的时候呢，要多加的留意，比如说车况啊，好路况，然后呢，同时呢，也意味的是呢，我们在当天的午时呢，也是可以透过，比如说捐血，好，或者是我们可以透过这个，呃，帮自己放血。 啊，有些人他会用针扎一下，哦，来达到呢解恶的一个效果。那当天呢，针对其他生肖的朋友，我老师会建议呢，我们在沐浴的时候，不妨呢可以用有这个艾草或者是薄荷香味的精油呢，哦，或者是沐浴乳呢，来洗净身体哦，来达到除秽的一个效果。 周五这一天呢，同时也很大力，我们可以纳财开市跟交易。不过很建议呢，我们的交易行为尽量都是在午时之前去完成操作，然后不要去做太大的异动，才能够真的呢，确实的让你可以有获利的空间哦。再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是七元四降。 而这也意味的是呢，在这一天是很适合可以补运的日子。不过呢，在当天呢，我们逢到了天罡以及红砂哦，需要特别注意的就是在当天呢是不宜去祈求婚姻，比如说我想要有个对象。还有呢，在这一天呢，就算如果你要发愿，尽量呢在当天呢要沐浴后再出门。还有包括呢。 尽量就是不要吃牛肉跟相关的食品，尤其是针对我们本命里面有犯魁罡的朋友，更是要注意。当天很适合可以理发、美容做 SPA 哦，所以呢，如果你有相关的这个需求，不妨可以预约在周六这一天去做。还有针对风水的部分，我们要补家运的话，也很大力呢。我们在当天哦。 周六这一天的中午之后，一直到我们的日落之前的这段期间哦，看您所处的这个呃地区是什么，所以基本上等于是下午的一点，一直到日落之前，我们可以针对我们的这个墙内外墙呢来补墙缝哦，来让我们的财气不会外漏哦。最后呢，我们来看一下，就是针对。 周日这一天，我们会迎接的是天恩时灵日。那么在这一天呢，很是很适合放水的。那这个放水呢，也代表的是呢，比如说，如果你有鱼缸，或者是说你有开运的聚宝盆，只要是有装水的这个容器，你可以往里面呢添水进去。 那么天水的动作，老师建议呢，是在九点到十一点，也就是四时的时候呢，来去做这件事情。同时呢，在当天的中午之前也很大力，我们可以进行交易，还有安排一些你预定要这个。 上架的货品进仓呢，来赚取出货差。所以，如果你是仓储或者是 PM，不妨可以做好相关的一个规划。周日这一天，同时也很大力，我们可以针对有要安床、入宅跟安箱的朋友们哦，可以一条龙哦，在当天呢完成仪式哦。以上呢是针对当周呢要注意的事项。 那么接下来呢，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名呢是属蛇的朋友，第二名是属马的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当中呢，这三个生肖的朋友，你们呢？ 极具有胆识跟魄力，所以在事业上你有非常强烈的冒险精神。相对的呢，让别人感觉到你非常的有远见、不服输，所以他们也会默默的呢崇拜你，而且想要跟随你当你的 follower。因此呢，你必须要支持自己的选择，千万呢一定要好好的投入在你的事业跟作业上面。 不要虎头蛇尾，才不会辜负了你这些跟随者呢所对于你的期望哦。那么在当天呢，在这个礼拜哦，老师要提醒一下你，对于群体的事业会是比较有兴趣的，所以可以多往这种 team work 的方式去做执行，可以让你呢有更突出的一些表现。那么在重点就是在这个礼拜呢，你的思考模式、中心思想。 架构尽量不要受到他人的一个影响哦，因为你你目前呢，也就是在这个礼拜，你会比较有一些开拓性的想法，可以让这个向前的这个动能哦，一直不断的创造出一些奇迹，呃，甚至会让人家觉得有很创新的感觉。因为在这个礼拜，你比较不畏有这个包袱或者是强权，也比较不会受到一些束缚哦。 所以呢，反而可以让很多新的事物呢碰撞出新的火花。所以，请这三个生肖的朋友呢，好好的呢经营呢你在这个礼拜在你的这个手上经手的作业哦。再来，让我们来看一下呢，在这个礼拜呢，其他生肖的朋友又有什么需要留意的地方？首先，第一个呢，是针对属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要除旧布新的一周，而这不代表的是我们要过年哦，因为呢，它其实呢，意味的是你要有一个改革的心态，尤其是如果你是属于管理职的朋友，请尽量呢，要有这种胆识呢，去。 聘请或者是选新人，甚至呢去运用一些新的制度哦，然后除去不合时宜、过时的一些比较老套的一些政策，这样子呢才能够呢让事情呢更加的顺遂。即便呢你很积极的要去让一些新的做法呢可以被推动，也不要忘记呢要继续保持好原有的公司文化跟传统。 那么在选用新人的时候呢，也建议你们要慎选员工，因为人品是很重要的，而且他们一定要对整个团队、整个公司是有向心力，才能够提高整个团队的一个精神。那老师会建议呢，不妨可以透过办一些呃这个聚餐活动呢，让大家可以互相的交流，然后可以让组员之间的感情更加的。 活络，同时呢，也可以达到交换意见的效果。所以在这个礼拜呢，就是找有进取心，然后有能力的朋友呢，跟你当伙伴，就可以达到丰盛的成果。所以也要务必呢，透过他们的协助呢，多一点的集思广益呢，在你的业务上面哦。 那么，在这个礼拜呢，属老鼠的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周三。而针对呢，我们在这个礼拜属老鼠的朋友，我们受到的是青蒿的祝福。或许是在气候的一个影响之下，在南欧的这个地区哦，这个青蒿总是能够开出黄色的小花。 但是他在英国呢，却开不出花来哦，所以会让人家有这种感觉，他是不是很害羞？因此呢，受到他的祝福，在这个礼拜属老鼠的朋友呢，你在人际或者是对于心仪的对象的互动的时候，会比较害羞，而且比较容易犹豫不决，跟你在工作上的这个反差呢，就会非常大哦。 请你不要不好意思去做一些决定哦。有的时候对方说随便，其实呢，他是希望呢看看你呢是不是呢有方向性，还有呢，他也想见识一下呢你你呢会有什么样的表现哦。所以请你在这个礼拜切记不要在那种紧要的关头忘记表现热情哦。呃，请要让对方看到你的这一面，他们才能够呢。 呃，真正的爱上你哦。再来下一个生肖呢，是针对属牛的朋友。属牛的朋友呢，在本周呢是属于意志不坚的一周，而这也意味的是，在这个礼拜您比较容易是属于身体耗掉比较多体能啊，包括身心灵也是比较累的一个状况，因为每天你可能都会觉得我很。 疲于奔命，所有的时间都是被 occupied，都是被填满的，导致呢，你会觉得你的作息时间呢是非常的不规律的，而且会间接的影响到你的生活日常。所以在这个礼拜，老师建议你们呢，要学会互助，还有找援助哦。 请想办法，请一些有实力或者是有经验的长者，好来帮忙。长者呢，不一定是年纪比较大的，只要是经验比你丰富的，那么他就是在你的事业上的长者。那透过他们的智慧呢，来帮你转念转运哦。那么在这个礼拜呢，事情就会比较顺遂成功一些。 那么在当中也很适合跟别人讨教、学习、研读一些新的课程。所以呢，如果你本来有预定在这个礼拜呢要去外地考察、研习，或者去复习一些东西、学习一些东西，都是很适合的。用你的这个心力呢去做这件事情哦。那么在这个礼拜呢。 要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。而在当周呢，我们的这个开运花呢是夕阳红山哦。那么在这个部分，也就是夕阳红山呢，它就是属于我们的这个罗宾汉呢永眠的一个地方，因为呢，他当初呢。 睡着安眠的地方，就是他的这个剑掉落的位置，而这个剑刚好就是落在了这个夕阳红山的根部。因此呢，受到他的祝福的朋友，在这个礼拜呢，也代表的是你会继承了罗宾汉这种很高洁的志气，因此你会让对方感受到你有很高雅的这种气质在。 受到他祝福的属牛的朋友们，在这个礼拜呢，你会让对方觉得有点孤芳自赏，不易靠近，所以在人际上面呢，要多花一点心思，稍微的放下你的身段哦，这样子才不会让对你有意思的人呢，默默的鼻子灰离开哦。再来下一个生肖呢，是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在这个礼拜是属于安静无亏的一周，而这也是我们在这一阵子这个时期哦，属于身体的这个机能最弱、最疲惫的时候。所以，如果你刚好处在的国家刚好是属于疫情正在泛滥暴。 他的话，请你一定要更加小心自己出入的地方，因为你的抵抗力相对的也会比较低。还有，在这个礼拜呢，其实你在工作上呢，你是没有太大的动力的，思考判断的能力呢，会和以前不太一样，所以千万呢，不要很强行的要去推广自己的一个想法跟意图。 这就有点类似一个比喻，就像有两座山上下重叠，那有让你这种无限伸延的感觉。但是这两个山呢，它也含有的就是反复的一个倾向哦，因为它代表是层层相脉相连在一起，因此呢，想要突破呢，也是代表的是你有层层的这个障碍，是需要去把这个阻碍呢给。 琥破，想要适当的这个停止呢，所以会建议你们哦，呃，尤其是属老虎的朋友，在这个礼拜，不论是好的、坏的、成功或者失败，在你所面临的状况，它都会慢慢的退却，所以你要保持的就是心中的这个清净，然后要沉淀你的这个很乱的想法。 哦，然后不要有一些有一些非分的想法，这样子呢才可以安然的度过当周。而在这个礼拜呢，最关键要留意的天数就是周五。而在这个礼拜呢，属老虎的朋友呢，我们受到的是紫弯的祝福。那么在过去呢，农人哦，也就是农夫，他们都非常的坚信哦。 紫菀的叶片呢？如果我们把它晒干了，然后我们把它燃烧，就可以驱散蚊子还有跳蚤这些害虫哦。可是其实呢，这个刚好是跟事实是完全相反的，因为其实蚊虫反而非常喜欢这种烟味哦。所以呢，紫菀的这个祝福呢，就代表的是说谎。 在当中受到他的祝福的属老虎的朋友们，那么你就要特别去注意哦，在这个礼拜你可能会有点擅长去讲一些谎言，可能去包装你的这个要想要表达的事项。那当然，你可能并不是有什么恶意，就像我们在日常的生活中的时候，有的时候难免会讲一些小小的白谎话。 但是呢，这相对的就要去看，如果是在意你的人，他可以看穿你的意图的时候，他是不是相对的也会对你更加的没有信心哦。所以，请你不要老是在这个礼拜呢，在不经意间呢，把一些想说的话呢，就经过过度的修饰才表达出来。请你尝试用比较真诚的真心呢，去对应你周遭的人，尤其是在乎你的人哦。 那么，在这样的一个调整之下，你就会发现，在这个礼拜，如果你相对的把你最初最真诚的想法表态的话，反而你会有更有自信，也可以更利落的呢，去跟对方相处下去。再来呢，下一个生肖呢，是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友，在本周呢是属于保持原状的一周，而这也代表的是，在这个礼拜呢，所有的人事物呢，都最好保持原有状态，因为我们在这个礼拜要做的就是力求稳定平顺，这样子才会呢万事吉祥。那顺着原来的方向继续去默默的努力跟进行。 如果你想要改变，在这个礼拜呢，就比较容易会导致有失败的风险跟危险，所以在这个礼拜，在形式方面，建议我们还是坚守原来的岗位哦，这样子就好了，也尽量保持传统的作业模式，不要太过要劲的想要尝试新的方法哦。那么在当中呢？ 属兔子的朋友呢，要留意的天数有一天是周六，而在这个礼拜呢，我们的开运花呢是日本的鬼灯琴。那么日本的鬼灯琴，它是属于在晒干之后呢，就可以制造成这个药草的茶。它除了可以治疗肝以及肾方面的毛病之外，还具有可以调整血压的一个效果在。所以呢，如 我们呢，如果有这个伤口啊，或者是想要止痛呢，也可以把这个药片磨碎，然后涂抹在上方。因为它的这个使用上是非常的广泛，所以呢，它也是让别人觉得是有万用药草的感觉。受到它的祝福之下呢，也代表的是你会让人家感觉到你是很万能的，而且呢，有这种多才。 多艺的这种全方位的一个高手，但是这样的一个形象运用在两性关系的时候，就有一点容易造成另外一半的误会。对方可能会把你假设想成是一个他不能够接受的这种呃人格，所以请不要让对方有这种你是属于长袖善舞的感觉。 还有呢，你也要避免不要让大家觉得你对每个人都好，然后莫名的让别人以为你是他恋情的第三者哦，这样子反而呢会被莫名的贴一些不必要的标签。下一个生肖呢是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢在本周呢是属于需要把握良机的一周，而这也代表的是呢。 以目前的一个局面呢，也显示是说我们的时机已经到了，所以你应当要好好的把握这个礼拜，千万不要再犹豫不决了，要更加积极的去采取行动，因为这个就是属于天时助我的一个时间点，各方面呢你都会觉得十分的顺畅。 所以，请属龙的朋友要趁好运来的时候，在自己能够掌握的这个范围内大力的冲刺一番，因为我们在对的时间做对的事情呢，就比较容易可以心想事成、飞黄腾达。那么在当周呢，我们要留意的天数，有一天是周日，它是一个很适合让你躺平、好休息、静身养性的一天。 什么事都不要做的一天哦。那么在这个礼拜呢，属龙的朋友，我们的开运花呢是水戒指，那么它是属于一种非常珍贵的食用蔬菜，因为除了它的这个辛辣够劲的口味之外，它还有含丰富的维他命 C，因此它的营养价值呢，也代表它的祝福之下是可以获得滋养的状况。 因此，在这个礼拜呢，逢到他的祝福的属龙的朋友呢，你会非常的有这种热心公益的这种 image，你会让大家觉得是说你非常的博爱哦，而且你可往往都可以在别人呢陷入困境的时候呢，很及时的去伸出援手。这样的人呢，在这个礼拜呢，是很适合呢去当倾听者，甚至呢去当一个。 过度他人的一个对象，因为你可以把你的这个爱呢散播给需要的人，但它同时也意味的是，因为你的注意力都在外围的这些无相干的人或者是有缘的人，所以呢，你可能就会忽略了你真正应该要关心的，比如说另一半、枕边人或者是亲密对象，所以还是要多加的留意一下，怎么样分配你的。 关爱给各位哦。下一个生肖呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友在本周是属于需要灵机应变的一周，而这也代表是在这个礼拜，我们是总是处在变化的运气当中。所以，请你务必一定要顺应变化，这样万事呢才可以亨通吉利。 同时呢，也会建议呢，我们要随从他人的行业哦。也这代表的是什么意思呢？也代表是呢，我们除了呢要尽起积局之外呢，我们呢不如退守。比方说呢，如果你公司的这个人哦来了一个，是属于学历很傲人，但是呢他年纪呢却非常年轻的人，被刚好指定到你的单位当你的主管。 那你如果您刚好年纪又已经过了半，自己的资历呢相当的深厚，自己的功力也相当的好，业务你全部是熟透，那么你愿不愿意服让这个年轻的对象当你的顶头上司呢？因为你的内心可能会是属于比较矛盾的状况，而且内心可能也会有一些怀着不满，但是如果你有这样的一个心境，就容易呢。 产生必败的一个结局哦，所以请你务必要配合时事的走向。如果公司上面，或者是说你的大环境上面有推着什么样的一个局面来，我们就顺着它，然后呢，就是随顺这个因缘，然后调整你的心态，慢慢的跟随他人哦，虚心的这样子去，呃。 跟着他人，那么你就可以得到对方的尊重，而你手上所要经营的事项呢，也会一帆风顺哦。那么在当周要留意的天数，有一天是周三。而针对属蛇的朋友呢，在这个礼拜我们受到的是茼蒿的祝福。那关于茼蒿它的栽培哦，在亚洲地区它是为了食用，而在欧美地区呢。 茼蒿呢，是为了观赏的价值哦，所以到了春天呢，你可能在这个地中海的沿岸呀，你就会竟被一片金黄色美丽的花朵给淹没，所以在它的祝福之下，也代表的是丰富。 受到这个花的祝福之下呢，也意味的是属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，你会具备多项的才能哦，而且呢，也可以称得上是多才多艺的。虽然你会觉得我在这一阵子过得非常的顺遂，一帆风顺，但是呢，要注意一点，就是我们的言行举止方面呢，不可以太过的高傲，才不会惹人讨厌哦。 所以这也包含了在心仪的对象面前呢，尽量不要讲大话，也不要吹牛，或者是有这种打肿脸充胖子的一个状况，才能够让你们的相处呢更加的和谐升温哦。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在本周呢是属于出头之时。 这也代表的是呢，我们在这个礼拜必须要劳心的苦战，因为呢，你在这个礼拜你必须要经历多方的考验，所以会建议我们在这个礼拜尽量呢要先谋划整合，还有要组织好你的团队，让这个力量呢才能够帮你把该落实的东西呢规划完整。那么在这个礼拜在用人的部分呢，也请你要。 有多一点的气魄，你才知道怎么样培养呢？人才跟得力的助手来帮你做事，跟你一起并肩作战。同时，在这个礼拜，你的责任心呢会是比较高的，所以在艰难的任务呢，你都会不害怕呢，去把它扛下来。就像一位很善战的勇者呢，跟他的属下呢有的默契，你会觉得。 反正就是做就对了。那么在这个礼拜呢，在我们的这个工作上呢，你会很极度的想要得到肯定，但是请你先要得到下属的肯定，那么你才能够得到上司的肯定哦。那么在当中，我们运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对我们属马的朋友呢，在这个礼拜，我们的开运花是仙客来。 仙客来呢，在以前呢，大多数都是属于野生的，而是到了近期哦，它才是被栽培在温室里面。也因为这样子呢，很美丽的它，它的生命力呢就稍微的嫌脆弱了一些。因此，它的祝福之下也代表的是内向。受到它的祝福的属马的朋友，在这个礼拜呢，你会比较羞于呢去表现你的。 想法，尤其是在感情方面，你的理性会大于你的感性，而且你的话会很少。因为话不多的状况下，那么即便你是好心肠或是好心好意，你是真的是想在关心他，你也很容易被误会，然后被莫名其妙的误解。这样子其实会很得不偿失哦，不妨克服一下内心的这个呃。 的一个问题哦，然后展开你的那个热情的那一面，风趣开朗的那一面哦，让对方呢再次的被你吸引哦。这个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在本周是属于前进之象，而这也代表是呢，在这个礼拜老师会建议我们一定要先事先规划好，还有呢，你这个规划呢是要。 比较现实的，不可以是属于过分追求的，也就是我们的目标定的要比较写实一点哦，呃，不要太过的高标，比如说是属于那种太夸张、过分要求根本达标不成的这种数字。那么在这个礼拜呢，与人同求比独求要好，所以请你要用冲这个谦卑的态度呢，就可以有利可图的局面。 在当中，请千万不要灰心哦，因为只要我们愿意经过一番的努力之下，你的实力呢，在工作上面各方面都会慢慢的累积增加，而且很多事情都会往好的方向发展。而且在这个礼拜，我们比较容易会得到长辈或者是上司的一个帮助，所以你只要维持好跟。 同才之间的良好的互动关系，那这个成功秘诀呢，就可以让你在这一个礼拜哦，一直往前迈进哦。那么在这个礼拜要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周四。而针对属羊的朋友呢，我们在这个礼拜老师会建议哦，因为我们的这个开运花呢是罗勒，那么罗勒它的这个叶片呢，自古以来呢。 都是被人们视为是属于珍贵的香料，是属于神圣之物哦。而在全世界目前都还蛮普遍的会种植罗勒，尤其是我们在烹煮食物的时候，都会加一点这个罗勒当香料。最普遍的，比如说在披萨上面，那因为它可以增加食物的一个风味，所以呢。 他的祝福之下，也意味着是属羊的朋友，在这个礼拜，你总是能够得到对方的协助。那么，在这个礼拜呢，也意味着是你总会有这个慧眼识英雄的这个特异功能哦，你能够一眼就看出你周遭的人的潜力，然后呢，协助这个人去成长。同时，你也会知道怎么样去鼓舞、鼓励你的亲密的另外一半哦。 然后适时的去提供帮助给他，因此在这个礼拜，你是一个很适合呢，就像居于后位的一个幕后英雄。所以在这个礼拜是属于不可或缺的一环的时候，代表的是你在两性关系里面，请务必要多一点的主动，还有观察对方的需求哦。下一个生肖是针对属猴子的朋友。 属猴子的朋友呢，在本周呢是属于体察细微的一周，而这也意味着是，老师会建议我们在这个礼拜必须要用心的去观察事物，而且要更想尽办法彻底的去看出每一件事情或者是别人话中的真意是什么。 要懂得观察，才能够有办法协助自己，能够更果断的去下一些决策，而且能够在生活、日常当中以及工作上面哦，不要只有旁观事物，你也要内观自己，好，然后检查自己的行为有没有需要，就是重新去做修正的。 在这样的一个权衡利弊的一个状况下呢，你再去确定你的进退之策，就可以让别人呢看到你想要展示跟选择的方向，那他们也才会相信你是经历了缜密的思考哈，然后也会确信是说，哎，你是一个很明辨是非的人。而在这个礼拜呢，我们要留意的天数有一天是周六。 而针对属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是风信子。那么在圣经上呢，所谓的这个山谷的百合啊，就代表的是风信子。它原产呢是在中东的沙漠荒地哦，总可以随处的盛开，因此它可以让这些很疲惫的旅人啊感到温馨以及安慰。所以受到它的祝福之下，代表的是。 你可以让另外一半呢，感觉可以靠在你身边，你是可以信赖的，因为他可以有这种吸气、休气的一个想法，会觉得我可以就是好好的放松。那么在当中呢，也意味着是你的心胸会是比较宽广的，你比较不会去拘小节，也不会去跟对方去做计较，因此跟你接触的人在心灵上面呢都能够达。 到很大的安慰，但是呢，要注意一下这样的一个安慰，除了给周遭的人之外，也一定呢要给你的另外一半，让他可以靠在你的肩膀上休息片刻。所以，请你一定要好好的在对的时间点去关怀安慰对方哦。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周是属于名利双收的一周。 而这个也代表的是呢，我们在这个礼拜，我们的努力也会随着结果出来呢，让你看到展现了成功的一个方向。但是呢，即便我们成功了，也请你们一定要相当的谨慎慎重哦，因为成功之后呢，也容易呢会再出现其他新的问题，所以请不要被你眼前的这个成功给冲昏了头哦。那么。 同时也要提醒你们，如果你在这个区间内呢，你有小有成就啊，或者是小有一些成功呢，也要适度的去回馈、分享给那些同心协力的伙伴，这样子才可以提振你周遭的人的士气，他们也才会继续的 support 你哦。而在当中呢，属鸡的朋友运势相当的旺盛。 因此，并没有需要留意的天数。而在这个礼拜呢，属鸡的朋友，我们受到的是酸膜的祝福。而酸膜的古名啊 l u m e x 它代表的是吸吮的意识。 而在古时候呢，人们在旅途中呢，就会吸吮它的叶子呢，来达到止渴的效果。总不能一直望梅止渴，对吧？所以呢，这个酸模的花语呢，就代表的是体贴 consideration。那么受到它的祝福的朋友们，尤其是针对属鸡的朋友，如果你是女性，你在这个礼拜，你会让对方感受到你充满了母爱。 而且又温柔，又非常的善解人，人意哦。所以呢，在感情方面呢，你总会很无怨无悔的去付出，然后让对方感受到你很浓厚的情谊。而针对男性的朋友们呢，你也会比较主动的出击，想要去把对方拿下。所以，针对如果是属于还没有跨越那一个。 暧昧期，或者是你们还没有进入到下一个阶段的朋友们，不妨都可以运用当周的好运哦，好好的经营两性的关系哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在本周是属于需要看仔细的一周，而这也代表是老师会建议你们，不论是对人对事，在当周都一定要谨慎小心。 更不要心直口快的跟人争吵，尤其是经营者呢，千万不宜求快哦，请你顺应市场再去做出决策，不要一昧的去模仿别人。还有，请多跟员工接触，因为一个成功的企业一定要懂得善用精明的干部来帮你的公司求利益，在当中呢，在签订任何的。 订单跟契约的时候，内容请一定要把这个白纸黑字的东西看仔细，不然呢也很容易会因为一时的疏忽引起不必要的纠纷，变成白忙一场哦。那当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周五。针对属狗的朋友呢，在当周我们的开运花是冬樱花。 那么 Winter Cherry 呢？它也是属于日本夏季非常应景的花。在欧洲呢，他们会把冬樱花呢拿来食用。那主要是因为它的味道是相当的可口，再加上它可爱的姿态呢，总会让人感受到它有散发的这种令人回味无穷的魅力。所以呢，在它的祝福之下，也代表的是属狗的朋友。 在这个礼拜呢，总能够让异性呢产生无法抗拒的悸动的感受。但是在这个礼拜呢，你要留意一件问题哦，就是你偶尔会有这种明知故问的这种毛病，还有呢，说太多话的部分。有些时候讲太多，会不经意的把自己的一些缺点也给透露出来了，反而也不是一件好事哦。 不过还是不用太在意了，因为只要你能够顺利的在这个礼拜顺利的挑起对方的注意力跟心，那么就可以有非常好的恋情围绕在你身上哦。再来呢，我们来看的是最后一个生肖属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，请务必呢勿再孤行，而这也代表是在这个礼拜呢，我们有阻碍之象。 你比较容易会有走不出去，或者是在原地打转的状况，就像陀螺一直在不断的自转哦。那也意味的是，在这个里周周呢，我们一切的事情呢，会比较容易陷入不顺利。所以我老师会建议我们宁可退守，该停止的时候就停止哦。所以不要太心，也不要一意孤行的去逞强。 太过逞强呢，反而会让你的局面落入一些不可收拾的状态。所以呢，在这个礼拜我们要注意的就是呢，如果你眼前呢有像这种层层叠叠的山，那就好比人跟人、物跟物呢并肩的排成一列，那它代表是你周遭会有很多的竞争者，然后你又要去征服这个一层一层的关卡。 所以，请你一定要顺天，就像你爬山，不可能爬一整天，你总是要休息的时候。所以，你要当做最佳的应对方式，就是先修身养性，等待好的时间点，我们再出发。当动则动，当静则静，那么才能够让你眼前呢看到一丝光明，知道怎么样突破眼前的窘境哦。以上呢是针对当中。 个别生肖的朋友所需要留意的事项。最后，让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属羊的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在本周呢，你们在对方的眼里呢，总会让对方觉得你们非常的风趣幽默。 因为你能够很常呢，把这个快乐散播带给大家。那在当中呢，你在追求的对象呢，也会偏向你是走这种行动派的这种作风哦。所以，请你一定要像箭一般的迅速，也就是在这个礼拜，你想要做什么，或是你觉得对方会有会喜欢什么，就赶快付诸行动去执行哦。 那带着他一起去冒险，去尝试各种不同的新的事物，一起去体验你们的各式各样的第一次啊！因为在这个礼拜呢，呃，透过探求心呢，你们也可以让彼此呢有更加深厚的认知跟了解。那么，同时要提醒这三个生肖的朋友，因为在这个礼拜你会非常急于去表态跟表现。 所以在过程当中，总会有几次是 miss 掉，也就是失败的，也不要放弃哦。呃，再来也不要太急着去选择新的对象，然后就重新再去做同样一套模式哦，因为很有可能在这个礼拜，你的对手，你所交手的对象，他是属于慢热型的，内心有小怒乱撞，但是他却没有很轻易的表现出来，因为他怕太快。 就显示出来自己已经被你束缚、被你制约，所以呢，你在这个礼拜，即便你的行动呢是很自由奔放的，但是也不要呃太快的转移要你一定要坚持一下下，这样才不会让对方呢本来内心已经对你有点好感，但是因为还在质疑你的感情观是不是跟他一致哦，所以请一定要慎重的挑选好。 这个对手，然后再下。这样呢是针对当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，也更欢迎大家帮老师把周报分享出去。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的这个预约链接跟老师预约。 线上咨询，我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见喽，拜拜。